大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我只言只语讲做人道理。我们感谢主，我们已经进入第四十讲了，一周有三次。那第四十讲，哇！ 也好几个月了，我们真感谢主的带领。那这第四十讲，神要对你说什么呢？哦，不要碰我的钱！哇，这倒是一个非常敏感的一个话题。经文说，有施善的却跟增添，有令细过度的反之缺乏，好施舍的。 必得丰裕，滋润人的必得滋润。囤粮不卖的，民必咒诅他；情愿出卖的，人必为他祝福。那这个经文里面，那讲到施舍，当然施舍就是跟钱有关呢。囤粮，那当然就是你有货物，也就是跟钱有关啊。 所以这个经文里面讲到钱的这个事情了，那我们可以说，一般的人都跟钱有直接的关系。那基本上没有钱你也活不了。所以我们可以说，你打从你小孩子你一生出来，然后你去读书，然后你去上班，你踏入社会，然后你要结婚，然后你要生子，然后你准备退休，哎，这个整个的过程里面，哦，全部跟钱有关。 而在这个当中呢，你做什么事情啊，其实都有跟钱有关。那你跟人际关系的来往，其实都跟钱有关。所以钱基本上呢，就是在你的周围里面晃来晃去。没有一个人说：“哎，我不需要钱，我也不要钱啊。”就是钱跟你没有关系啊。我想你，除非你真的是哈一个很特殊的人啊，否则。 我们都是凡人，每一个人都需要钱，没钱怎么活下去呢？但是这样讲，哎，你讲钱就讲的哇，好像很露骨啊。问我们人真的是为了活着是为钱吗？当然我们不是为着活着是为钱啊。当然我们有精神层面，我们有宗教层面，但是你没有钱，你怎么活下去呢？所以这个经文里面呢，我们可以说是他指出了。 有两种跟钱的一种态度，二十四、二十五，就是说你不施舍、不施舍给人的人，那就是说你有这个能力，你可以去帮助别人，但是你却吝啬，而不愿意去帮助人。所以你有钱你不帮人，那个钱做什么？你就收起来了。所以你银行的数字是很多的，你看的就是很爽的，对不对？ 哦，你也可以跟人家夸耀说：“哎，我有多少的钱啊！”但是圣经却告诉我们什么呢？说你如果有钱，你吝啬，结果上帝使你穷乏。也就是说，你有钱，你去帮助人，上帝给你反而是什么？你给了，上帝给你更富裕。如果你不给， 上帝就给你变成穷法不足啊！这个道理对我们人来说呢，其实听是很容易明白，但是很难去做。就是我给了，我怎么还会有更多富裕呢？啊，很多时候给的就是没有嘛。但是在圣经说什么？你不给你才是穷法；你给你更富裕，有更。 那就是圣经给予我们的一个教导，然后呢，又讲到另外一种态度呢，就是在二十六节，就是有货物，他应该人家需要，把它卖了出去，帮助着别人，供应着别人。但是有一些人，这些是生意人，哦，就把它收了起来，就是有一种贪心，要图暴利。 做生意赚钱是应该，但是贪心图暴利呢？哦，就是有一点趁人之危了啊，把它收了起来啊，然后到到市场上没有货了，诶，那这个货在我手中，你要不要？要我就比平时更高的一倍两倍来卖给你。而圣经说这种的人呢，他们贪心，他们图暴利。 这种人是人家讨厌他，人家会咒诅他，上帝也不会祝福他。所以也就是说，你怎么样用钱，你怎么样看钱？一种就是有，但是不愿意去给人家，去帮助别人；另外一种是有货物，但是却贪心。 一个暴力。那弟兄姐妹们，我们作为基督徒，我们当然需要钱才能够活下去。但是有一样东西，我们要清清楚楚的知道：，我们基督徒，我们都是管家，所以我们本身不是拥有者，所以钱是上帝托给你做一个管家，然后你好好的去。 管理它，用在教会、神的施工、帮助别人、爱人、见证上帝的事情上，这是作为一个管家应该做的。而你不能把你自己当成师，我是拥有者，把它占为己有。你应该用的，应该花的，甚至你应该享受的。 那上帝祝福你，但是假如是说上帝给你恩典，就是你会读书，给你赚钱，你有专业，你有收入，你有储蓄，给你身体健康啊，这一切都是上帝给你福气。然后你真的是有了好多的钱啊，但是这些钱你却把它占为己有，不愿意愿用在见证上帝的事，不愿意用在教会。 不愿意去帮人，占为己有，然后呢，只是在那边数那个号码，囤钱起来，然后看了自己很开心，但是不愿意用在上帝的施工。你把自己当成是钱的主人，其实我们是钱的管家。所以圣经讲得很清楚，如果你吝啬。 反倒你会穷乏；如果你施给，反倒你会有更丰富。所以呢，弄清楚，如果你是上帝的一个管家，上帝托付给你，但是你没有尽责，好好的去用在上帝的施工上，那最终的话。 你会缺乏，你会不足，而上帝所托付给你的，上帝会把它转到那些忠心善用钱财的管家，给他们去为神做工，给他们在当中来见证神，而你呢，就会缺乏不足了。这是神要对你说的话，我们一起祷告。 天父上帝，我们都是一个管家，所以钱财的事情，你托管给我们，用在你的圣功，用在帮助人、见证你的事上。所以帮助我们，不要把它当为占为己有，只会为自己享受、为自己储蓄，而忘记主你给我们的托付。否则的话，上帝。 你将会将我们拥有的，就把它夺去，给能够更忠心使用的人。所以我们祈求主给我们反省。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。请代为转发和爱心支持，你的参与是我的动力。 本们周一三五，我们再见，也是爱你，与你同在，上帝祝福你。你可以在评论区里面写一些你的感想，你的意见。也是爱你。